алейкум достор эрке сарының 10 чыгарылышы чыкты көрүп койгула өзүңөр көргөндөй эле мен үйдө отурам силер үйді үйдө отургула таза жуугула ешке чыкпай эле койгула анан ошондой эле эрке сарыны көрүп жакшы маанайда отургула буюрса баары жакшы болот алейкум жалпы қырғыз туғандар экранның артында мені қарап тұрғандар элка сары өз ішін баштады элдерди деп алға қадам таштады өзіңөр көргөндөй бүгін башкача эфир анткени бизге бир рэпер келиптир биз билели муну сонун деп тосуп алгыла менин досум бегишбек Колумбия, мы представляет Хорошо мне с тобой бывает Я час не представляет Не представляет Белый час не представляет Без тебя мое сердце страдает Я Pictures не представляет қандайсың анан жақсы жақсы мен досым бегішбек қараторы бегіш қолшалар болсын эң туура чоң рахмат бүгін экөөбүз биригип алып сонун дуэт болобуз кара нанга май дегендей э барак обама менен дональд трамп пианино ак кара ишкылса бүгүн сонун эфир болот даярсызбы ооба албетте даярбыз алдыда көптөгөн конкурстар бар көптөгөн кыйынчылыктар бар ошонун баарына туруштук берип жеңіп бұйырса әрекет қыламыз э, сынағынан өтесі э? е әрекет қыламыз бегішке қолшалар болсын біз баштайбыз барыбыз жоғы қош келіпсіз қандайсыз үйдегілер қандай бары шүгір жақсы бөбі жаның жақсы ғой ооба бары сон не қылып атады азыр үйде көріп атады иә ооба бары жақсы менде алғашқы сұрағым мындай да албетте эми Э, ырчылардан сұрасаң мен кішкентай кезде мектепте ырғатшымын ана мынтішімін ана түйіншімін ана активді қатысушымын ана деген сияқты сұраулар сізде қандай болған бізде елден өзгөчөлөнбөй ошондой эле болчу кичинекей кезибизде мектепте жана тойлордо ырдап калчумун бирок э, рэп эмес албетте ырдап ооба ырдап о <laughs> эмне деген ырлар эле негізі чынын айтсам ал кезде деген виагран часики деген ырындарды жана валериан часики эй валериан часики деген виаграда ошондор бар <laughs> андан кийин эмени я шоколадный заяц ырдачумун жакшы кийин лицейге келгенде юридикалык лицейге келгенде ал кезде деген атабековдун кыргызстаным ырдачумун андан кийин э, испан испанский сирена бар ошону атабеков кыргызстандын нурдубак ана көрүп анан дуэт жаздыралы деп анан айтчы болуп калды балким эми ошол кезде мисалы үчүн ал деген эки миң сегизинчи жыл болчу да ал кезде атабеков мен үчүн мындай бир эми супер звезда болчу да андан кийин эки миң он экинчи жылы мен звезда болуп кеттим деп койсоң ооба мен болуп кеттим эки миң он экинчи жылы алга э, атабековго сагынган кезде деген ырын куплеттерин жазып берчи деп суранганда ал мага келип ошондо жанымда отуруп мындай аябай суктанып аны карап атсам ал болсо мындай оозуна учук чыгып алыптыр да <laughs> байкуш менден уялып эмесин жаап э, платочкасы менен оозун жабып п ырдап атат да уялбай эле кой анда менде деле бар деп койдум <laughs> ошондой э, алгачкы жолу мындай ушундай уйка сөздөр келип рифмалар чыга баштагандагы сөздөр эсиңиздеби эмне жөнүндө чыкты эле башында э, биринчи сүйүү сүйүү жөнүндө го дейм биринчи чыгармалар мысалы үшін белгілі эминем мындай деп айтқанда менің бірінші шыққан сөздерім төрт жашында бес жашында папа лапа деп анан папа лапа деп анан ошентип рифмовать етіп баягы сөздөрдү уйкаштырып анан ошондо мен рэпер болот экенмин деп билип турдум <laughs> а сиздики өзү эле өзүнөн өзү а мен түшүндүм мен түшүндүм сүйүү темасы болгондуктан эмнеге элдин баары рэпер болуп кетет бирөө чытап кеткенде да туурабы жок андай эмес мисалы үчүн Э, мен шыдап кеткен жоқпын америкалық рэперлер мен біздің рэперлердің айырмасы болуш керек те мысалы үшін біздің рэперлер мен американдықындай рэпер болушым керек же болбосо рэперлер анда анда анда сөгүнүш керек да ар бир сөздүн алардын алардын э, маданияты менен биздин маданият бул эки башка нерсе да ошон үчүн биздин Э, маданиятта эмне бар болсо ошол нерселер аркылуу рэпер болобуз да бизчи э, алар окшоп сөбүнүп же болбосо актар ал караларды жамандаган себептен рэпер болбойбуз да <laughs> ошо бизде деген актар караларды жамандабайт да жок наоборот тескерисинче мактайбыз да ооба э. жалгыз жападан жалгыз кара балабыз болсо анан кантип мактабайбыз э патриотизм деген эмне деген сыяктуу суроолор болбойт бизде <laughs> бегиш ушундай суроолор менен жооп бергенге байланыштуу бул деген эмне бул деген кичинекей даярдык баягы депчи алдыда дағы көптеген сынақтар бар баштайлы э ә? ооба кеттик бегиш сизде конокто эрке сарыда Әйау, әйау, бізді рэп батл, біздің уюштуруучулар бегіш өзге беш минут уақыт берішті. Ошол уақыттың ішінде бірі саламдашу, шылдыңды, анан мактоо саптарын жаздық. Даярсыз ба? Албетте анда пашу им клаус ызычу Yeah. аха сары қара салам достор бұл қара қара тору ерке сары шоусында менин обондорум колдоп элдер өйдө ылдый чабышат колдорун акыйкатты жактап жүрчү азаттык жолдомун жасаган ишим рэп айтамын кыргызча кеп бербеймин сарыга жеп бербеймин сарыга эт жасаган ишим рэп айтамын кыргызча кеп беремин сарыга жеп бербеймин сарыга эт учурашып өтөлүү салам айтам баарына өзгөчө эфир болот бүгүн өлкө сарыда атым болсо атан бар айтышат сары деп анча мынча орларга болот экен дары деп рэпер эмесмин emesmin Bir koş etme dağı çem рэпер besmin Rapper besmin дагы ооба ооба мына Oa oa деле анча мынча чымын бар чымын эмес ары кээ бир жерде кээ бир жерде көгөндөр бар ошондуктан биз жем жедирбейбиз бегишке кол чабуулар болсун кол чабуулар болсун жақсы так эми бири бирибизди шылдыңдайбыз э, бул сөз дагы кичине оозуман жаман чыгып атпайбы шылдыңдайбыз даярсызбы даярбыз баштаңыз бегиш э эй қана ызычу қана басып қылабыз и и жас көрінген ақтан сары мені көріп қалып қалды мерсін шұқып қазып барын сорып шығам бір сапарын сары сары сары сары майдай ағып қалды бегіш менен айташан деп ата апасына жалды сары сары сары сары бегіш болып сағатары оқығаным көріп қалып шелекейің ағып қалды сары сары сары ушул күндөн баштап бегишүүнү угулбайт кара болгону үчүн өзү такыр жуунбайт кийими дагы капкара айтайынбы эмнеге анткени бир кийимди күнү түнү чечпеген үйлөнгөндөн бери эч ким таппай калды аялынын тилин алып үйдөн чыкпай калды атаң барбы апаң барбы айтып койчу бегишти достойный эмес мага жеңишти берсин атаң барбы апаң барбы айтып койчу бегишти достойный эмес мага берсин жеңишти еурау омин асаровты мен бетме ешкім мұншалық жамандап көрген емес интернеттен хейтерлер жаман айтты, бірінші жолы башкача болот экен анда мактайлы кеттік бири бирибизди э даярсызбы кеттик бегиш баштайт э мыйкы маға байке ақылына сат айтқан көріп қалам сүрөттөрүн интернеттен сайттан Ақтан дағы башыңды сен жайқа судан құрғақ чыгат ешен ишенбесең байқа рахмат рахмат рахмат рахмат э, менің досым көңілім бийик болсын рэперлердің атасы құдайым қолдасын өзі қара болса дағы жан дүниесі ақ қырғыз елі сыймығы құш бұчаққа сап ырылары саптары мөмілігі бап ошондуктан бейгішке сен қолды чап ырлары саптары мөмілігі бақ ошондуктан бейгішке сен қолды чап заман бап наш тайлат рэперлер мына көре алла мені жақында рэп дүниесін бағындырамыз ертегі конкурс аты тапқан тапалақ азыр бегиш мырза экөөбүз табышкердикти көрсөтөбүз оп оңой эле экранга деген сап чыгат эми бир сүйлөм деп коеюнчу ошол сүйлөм мына рэп же саясат деп аталат албетте ошол сүйлөм рэп чөйрөсүнөн келгенби же бир саясатчынын сөзүбү сөзү табышыбыз керек макул ким тапса могуну басып анан кичине аны эмне десет аркасы бере калчап бәлкім маған рифма birinchi жазған өзінің немесін айтады вариантын айтады э. а мен ал вариантты айта албайм эгер егер сен бірінші жазсаң енді сіз рэп десеңиз менде таңдау жоқ та саясат деп қала беремін да даяр ба ооба даярбыз кішкене экран тияқта осы жақты қараймыз тағы кеттік биринчиси менде де бар қарындашым ага жаман қалың ох мен оқып түшөктүчү э. жакшы эле докация окуйт дегем да бул рэп рэп э. бирок саясат саясат тілі болып кетеді кетеді албетте татауланыныры менде да бар қарындашым маған жаман қалабай биринчиси албетте татауландын ыры бизге баягы мисал қатар болды азыр болсо чыныгы таймаш башталсын мурда ата бабаң көчмөн улут болгон менин оюмча бул рэп Мұрда ата бабаң улут элим жок ал анда жок балким добур атауланына көшпен жөнінде ата баба жөнінде көп ойлайды бірақ көшпен жөнінде мурда ата бабаң көчмөн атам айткан мынтип мурда ата бабаң көчмөн болгон кыргыз ә, жерибизге береке толгон деп мисалы үчүн рэп кылса болот да эми рэп деп ойлоп атам менин оюмча мурда ата бабаң көчмөн болуп болгон азыр болсо жүрөсүң жыртык кийип деген сыяктуучу мен деле ойлоп атам рэп болсо деп бирок мен рэпти алдым ооба анда сенин тандооң рэп болсун сиз саясатты тандайсыз ошондо э албетте менде башка эме жок да жол жок бул эмне экен аны мурда ата бабаң көчмөн уулу улут болгон добрдун ырларын бата окшойсуң э жок мен жөн эле чынын айтканда добрдун ырлары көбүнчө баягы э бийле бийле дегенден беш алты ыр бар го биле биле анан неме спортсмендерге арналган ырлар жакшы демек азыр сиз экрандан өзүңүзгө жазалоонун бир түрүн тандайсыз санды тандап канчанчы сан туш келсе түшүндүрөм эмне жөнүндө экенин жетинчи болсун жети жети из калтыр бул дүйнөдө дейт бул аябай сонун моундан азыр колго алып туруп үнсіз қалтырап қалдым ақырын ойын аяғына шейін осы деп мындай қылбайлы иә мен көчө көргөм да жакшы ойлайлы уа мына жарашып калды изгой деген кинону көрдүң беле изгой том хэнкстің жаңағы волейбольный тобы бар ғой ошо окшоп қалды жақсы уланталы кеттік э жыйырма жылда эмне берди мамлекет балдарга деп муну кайдан билесиңер бул эмне эле жыйырма жылда эмне берди мамлекет балдарга жыйырма жылда мамлекет балдарга эмне берди деген сыяктуу турбайбы э саясатчылар эле айтат го мындай силер эмне деп эмне деп ойлоп атасыңар саясатты ойлап жатсың ооба саясатты ойлап атам мен рэпті ойлап атам мен мисалы үшін колдомок емеспін мындай сөздөрдүчү жиырма жылда мамлекет балдарга эмне берди депчи башкача түрдө айтмакмын да мамлекет балдарга жыйырма жылда эмне берди же болбосо мамлекет балдарга эчтеке жеп салды деп Так, еме кыл анда? Мен грэп болсын мейлі, айла жоқ, Айла жок. Кеттик. Угалчы. 20 жылда эмне бердим мамлекет? Балдарга. Бегиш ме не керек? Азыр тандаш керек. И санды. Дагы бирди. Саясатчылардын сөзүн алып бырдап койгон го. Тандаңыз сан. не түшкүлөп болду деген көрөбүз азыр. Жетини тандагансыз, э? Ә? Демек 1 2 3 4 5 6 8 9 3 3 жетіге диагональ үч үнүң кызчы дейт о бул кичине оңойраак оңойраак азыр кадимки эле гели шаригин алып келишет бизге мына келип калды ә, бул атомный электростанцияда иштеген биздин кызматкерлер муну билесиңер да өпкөгө толтуруп туруп өзүңүздүн репертуардан бир ырдырдап коесуздар кайсыны ырдасың бейбижандыбы жок бейбижан эмес мындай жакшыраак болсун элге күлкүлүүрөөк болсун эне тил Қоз жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым а жарай жарай жок жакшыраак керек а керемет сұлулық шексіз анда көздері жарық берет бүт аламға жер жүзүндө жок окшош окшошпойт бир да жанга жалгыздыкта жүрөт ал ойлору бир адамда Ишен бет қалпаға жақпайт керегі жоқ дейді жүрегін сатпайт тал жоқ таң Құл қуанамын барыңа сен кеттік дәуір жолы сондырбай дағы үндарымдасың өзің болдың менің бағым баңгез атым болдың менің құмарыма айланып көрінбеген менің қалдым саға байланып Жер, ай біздеркіміз қолғармасып жай жақсы жақсы Маға жақты ұшындай жақсы екен э бұға қараған, э мода жаман мода жаман мода жаман кеттік кейін кийинкисине көрөлү Біз элимдин үмүтүбүз дейт Мен оюмча рэп Мен оюмча саясат Я гадаю, это на кто такой? Так, менин оюмча рэп, биз элимдин үмүтүбүз. Эми рэп аткаруучулардан эч ким деле мынтип э, биз элдин үмүтүбүз деп айтканга азырынча кудуретти жете элек болсо керек деп ойлойм да. Бул саясатчылар айта берет го биз элитабыз. <laughs> Аларга биз элдердин үмүтүбүз деп. Макул угулчу. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң баштаган. <laughs> Э, добр мырза добр мырза бұл жағы хохолотпай кеттік бүгін бегештеле салып қайтамын эмкеде жолықсам айтамын да ассалаумағалейкум елдің үміті и <laughs> кеттік е жеті үш кеткен беш беш тойбос а бұл да оңайырақ сізге оңайлар чудо негедирчи тойбос азыр тойбос деген сөздү өзүңүздүн репертуардағы ырга кошуп рекламалап коесуз мисалы үчүн бул тойбос меники мисалы үчүн да даярдап алыңыз толғанамын ба мынысы жақсы болды кеттік пе кеттік анда эмесе анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр биздин өнөктөш тойбосту азыр бегиш мырза жарнамалайт кеттик көчөнүн балдары күндө тойбос алышат түгөнүп калбасын деп жөнтөгүнө салышат көчөнүн <laughs> балдары күндө тойбос чайнашат курсагына түртүшөт анан баары жыргашат көчөнүн балдары күндө тойбос салышат <laughs> жакшы ванчо ботасмасынын саундтреги <laughs> уланталы кеттик добур мырза бегиш мырзага жардам бербей эле тескерисинче биз карай элекпиз биз билебиз дейт биз карай элекпиз биз бул эмне болду экен рэп дейсизби бул деле саясат мен кечке саясатты айта бере баштайм эми саясатчыларга тиешелүү экен э мен көргөн жокмун дегендейчи мен алган жокмун мен биз карай элекпиз биз биз билебиз дейт биз карай элекпиз карабай эле билип коет бирок баягы рэп чөйрөсүндө сиз билбеген рэперлер бар да баягычы ооба көп мен сен байкең мен сен тайкең деген сыяктуу ошолор деле ырдап коюшу мүмкүн да угалышып биз карай элекпиз биз билебиз тазабек икрамов жақсы жақсы кеттік мен таңдаймын анда біз қарай біз біз білеміз нені қарай болды екен так анда екін тандайын экиде бізде 1 2 үч шоро берген күч из калтыры бул дүйнөдө керек эми мага из калтырасыңар мен жаңа монткемпі көрдің мына жаққа түсіп қалған е е мына енді ұқсасып қалдық қой е жақсы болды ұқсайды ерке сары қызыл болып қалды ерке сары қызыл қара торы болып қалды құрметті туғандар мынакей үшініменен тапқан тапалақ аяғына келіп жетті жақсы болды ұқсайды менің ойымша бегішке ішке қол шалар болсын чоң рахмат достор эми россиядан кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды азыр мен силерге сбербанк онлайндан мбанк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз андан кийин кыргызстан банкын тандап алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерун жазасыз андан соң баардыгын тактап төлөөнү аткарасыз болду сиздин акчаңыз дароо эсептелишет оп оңой эле жақсы жақсы бары жақсы э, азыр бізде рубрикабыздын аталышы шок факт ә, өзүңөр өздеріңіз бул бұл жақта электрошокер тұрады менде жоқ менде жоқ анткени бүгін өзгөчө эфир ә, сізді жолу качан қашан ток эле эстесеңиз да э, силердин сілердің бір көрсөтүңөрдү сізді э бүгүн бүгүн эмес буга чейин а ең мықты шоуда эң аны айта бергиле ал биздики да <laughs> эң мыкты шоуда ток урган э ошондон бери андан бери жылдар алмашты э жақсы азыр болса мында қаласыз? жарым жыл өтіп қалып тұр ә, жақсы экранға текст шығады эс тұтымымызды тексереміз ошол тексттин ыры жаңырат ыр жаңырап атканда текст жаттап калыш керек Анан кайра минусқа ошол ырды ырдайсыз жаңылган жерден тогуруп турат ә, түшүндүм Опан эле келиңиз бұл жаққа өтүп алыңыз анда эмесе Біз даярбыз азыр бегиш өзінің өнерін тартуулайт баарыбыз кол чаап турабыз бегишти ток тартат деп ойлойм Тору бегішті бізге алып келішті баштағын ішті алам десең жеңішті үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу эмечи бейбижанымга канча ай кетти эле негизи бейбижанымга канча ай кетти эмне кылганы жазганга бүт баарына көп эле кетти э жок аз эле жакшы эми кеттик минусту койгула ырдасты такта такта такта неге бір жол ей бізді шындай болса біз шүмшік пуста кел дагы бір жолу қарап алайын кечке кешке тоғыра береді ол болбосо тағы ұрдырып койгулачы маған билбей атат мына жерде жоқ ұрды ұрды ұрды ұрды ұрды мындан кейінгі дагы конкурстар бар ошон үчүн дагы бир жолугуп коелик Кара тору бегишти, бізге алып келішті баштағын эми ишти алам десең жеңишти үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу тиги бейбижаным жөнүндө суроого жооп берген жоксуң сен <laughs> даярсыңарбы кеттік давай давай кара тору бегішті бізге алып келишти баштағы эми ишти алам десең жеңишти үйлөнгөнү сулуу болду баштер бактылуу үйлөнгөндө сулуу калдың э албетте күндө үйлөнгөндө баягы душка түшүп элечи кийимдер таптаза өзү сулуу э бир эле жолу урду э токко бир эле жолу экинчи жолу уруп атпайбы жок бир эле жолу бир колгочу да бир жолу гана сен беріп қойғыла десе бере бересің ол да сен келмейсің мында беріп жоқ жоқ кеттік енді маған беріп беріліп біткен жақтағылайын қара торы бегішті бізге алып келішті баштағын эми ішті алам десең жеңишти үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу үйлөнгөнү бактылуу келинчеги супсулуу кеттік катары бегишти бизге алып келишти баштагы эми ишти алам десең жеңишти үйлөнгөнү бактылуу жашаганы супсулуу жашаганы бул каяктан келе атат бул ой кандай эле ошол жери жашаган жашаган жери жапа үйлөнгөнү бактылуу жашаганы супсулуу жакшы көргөн тамагы шакарап деп атпайбы кеттик тору бегишти бизге алып келишти Баштағы эми ишти алам десең жеңишти үйлөнгөнү сұпсулу жашаган мындай да Бегіш мурда тиги чыгып алып концертке эй йоу десе эми эй йоу деп қалады экен да э үйлөнгөнү бактылуу келинчеги жашаған жері жапалақ кеттік қара тору бегішті бізге алып келішті баштағы неме ішті алам десең жеңішті үйлөнгөнү супсулуу бегиш өзін жақсы өлі жақсы көрөт экен ай үйлөнгөнү сұп деп өзің қайда қайдачы үйлөнгөнү бактылуу келіншегі сұп сұлу не бегішті бизге алып келішті сен кеттик кеттик кеттік мен жатамын бірен мен жаттап калдым жок жок кеттик кеттік Қаратору бегішті, бізге алып келішті Аштағы неме ішті, алам десең жеңішті Үйлен көні бақтылу, келіншегі сұлтын мына ушундай да азаматсыңар жакшы жакшы бирок муну чечпей турабыз анткени алдыда бізде киллер караоке дал ушул электрошокер менен болмокчу ошондуктан биз азыр бегишти кичине мындай тарбиялап койдук да анан көрөлү дедик чыдайт бекен чыдабайт бекен э, азыр кийимди алмаштырабыз бирок электрошокер чечпейбиз киллер караоке алдыда кичинекей тынууга дайын келебиз кол болсун бегишке келер караокеге келдік мынакей мен айтқандай электрошокерді біз өзімізге қылып ішіп қойдық бегиш мырзаны шақырамыз қолшалар шалар болсын ұмытпай <laughs> еле келсеңдер болады ассалаумағалейкум <laughs> қандайсыңдар дәуір бегіш өзі спортқа жақын өнер футбол клубының мүшесі бұл болса электрошокер жаңағы капитандың капитан повязкасында а повязка дейді біле емесін деп отпаймын мен емесін азыр мындай қылабыз бегіш мырза сіз дарбазаға тұрасыз дағы не дарбазаға тұрасыз анан ырдай бересіз чокурда а бирок мына биздин атайын чакырылган футболчубуз бар келе го э эми антип мактанбай эле келсең деле болот негизичи айтпадым беле келе го <laughs> келе го келе го мына э, мирлан мурзаевди чакырам деген бирок ошол мирлан мурзаевди чакыра албай коюп бирок өзү болуп калды мыктыбек мукаев футболчу тияка туруптур азыр сиз дарбазага турасыз мык экөөбүз тептебесиңер гол өткөрсөңөр көрсөңөр могу уруп турат шок бересіңер э, түсінікті көрбеуге әрекет қыламын иә даярлысыз ба даярлысыз кішкене қажет жақсы болады баштасын аздырдап баштасын boz yerle çörülgüm de bolim ardayım Dört mezgil ekerimde güz kış yaz yayım Dayım elimdin alakanı cayıp Yaratkanım buyursa bile Ah! Kanacayım Ben işingen adamdan paralar mağa işenet Bir maksatlı gözlesek boşun havuz kişendeyim Big домаланып оның үстінде қырғызстанның мұқтаж салым қошқондар бегішіге бұл шығарма менікі менің емекендікім бұл армандықты сенеке бізге қатырыңыз тіл сабағын берген не жекенікі сөзім менің мекенімдікі Sözüm benim kimdi ki Bu yaş oldu bu seninki Seninki Sana kırgız kız Zavallın bergen necek beniki Necek beniki Sözü sanma kırgız dediki Kırgız dil senin dilin benim dilim Enes dilim Yaşay daim urpaklarga beret bilim Ektra Gerek dilim süyle gönge Maseleni çeşkenge Mayekleşip düşünüge darınıştı keşkenge Geç kalma, geç alma Başka dilde birinci orunga Ene dilimde diricilik korunda Esimde bir ene dilim olunda Söyle söyleyim kırgızca borborumda Bulçular var meniki Benim nene gönliki Bunlar manıkı seniki Bizge kırgız dil sabahın bergen necek meniki Sözüm benim de kendimdeki сөз менің менен кәдеги ультражоңғу сенікі саған қырғыз тіл сабағын берген ежекенікі ежекенікі сөз сендікі болды болды болды болды болды болды ошондо жеңилдик сиз бир буттан тайдыңыз мен бир колдон тайып калдым ошондо э ә? ә сізге рахмат кете ә, сіздің шоу емес та бұл жоқ төлебайды ә, бұл біздің шоу ошо жақсы болды ошо кішінекей тынық болсын біз эс алып алып анан кайра келебиз футболка алмашып қой <laughs> guru Galete. Аяғына келіп жеттік, менен біз бегішке албетте ыраазычылык билдиребиз жана өзүбүздүн белектерибизди беребиз. Мына кей бегиш сизге момундай жакшынакай белегибиз бар. Студияңыз калпар билип койсоңуз болот. Бизди эстеп туруңуз дегендей. Жана ошондой эле мынакей даамдуу өнөктөштөн Тойбос компаниясынан сизге сэндвичтер жана колбасалар. Ал эми биз коштошо элекпиз. Анткени алдыда кичинекей бонус бар. Ал бонусту ошондо түшүндүрөм. Сизге чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Бегиш бизде конокто болду. Е, чоң рахмат сарада бегиш болду бирок биздин берүүбүз аягына жетелик жана мен айтып өткөндөй бонус бар сиз бизге ошол бонусту ырдап бересиз кантип Біз деген бейби жаным аттуу ырга пародия жаздык элестетебиз туугандар э, бегиш үйлөнөөрдүн алдында бир балаға қарыз берген ал бала карызын бербей качып жүрүптүр ошол балаға арнап жазған ыры анда эмесе бегиш мырза эркесарыда мен сени Ver şu dozumenin anasını battan Rayonuma gel көптен бері бермей жүрген ақшаларды бер бағында жардам бергем керегіңе жаратып Азыр болса аферист сен болып қалдың деп айтам жол бермейсің ватсаптан қайра қайра жазсам қармаласың любой жерден егер менден қашса сен қарызымды партам берсең мен бақытлы жасаймын бұл өмірдің жоқ шәрмендесін кейін жаман аны өзің жақсы білесің ошондуктан досым еркежинге чакырамын батыран бұл бул өмүрдүн жок шермендеси Benim cabadan hızlıca şivilesin Bey dostum дос мені тунке тибечи чакырамын батпаттан келчи кел десек жортсуң звать етсең жоқсың сен менің арыздарым пландарым бұзбағын жақында менің тойым жалғыз сен де менің тойың барыбір сені тауып мен бұрап салам сенің бойның сен мені тоғытпойсың күні түні сағат жалсам жеткеш жүзгө окшойт кирбиресиң сени тапсам бер менің кыргызымды жыгайым мен колго алсам убакытты тоткососо барыбир сен кармаласың эрке эрке сары сары ары мынау ушинтип дагы чыгарылыш келиптиз конокто бегиш болду албетте биз баардыгына ыраазычылык билдиребиз кыргызстан банкына тойбос компаниясына сауд кенжи жана френдс командасына френдс көрүшкөнчө амандашканча бейби жаным менин эстедайым анайын өзіңменен бір болғанда жандүйнен байыт эгер алың деп калса ред болуң болуп берейин себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин үт баарын арнайм ишенип жүр ардайым жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай бейби жаным сүйлөгөнүң тату ширин балдай жылдыздардын арасынан айды тандайм бул өмүрдүн тату ширеси бейби жаным сүйөрүңдү катуу билеси кол кармашып бирге мени менен билечи эрке сарыга учалы элчи жүрүк кеттик бул өмүрдүн татуу süresi Baby canım suyörümdü kartof bilesi Baby maşı birge meni mene bileci Cıldızlarga uçalı erçi Men senin koksun bir cıtasam çoksun Sen beni bal muzdağım bir calasam muzdadım Ben senin seksi boyun calgız men sen